नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी विद गुरु मंत्रा पर आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट तथा लॉस का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका अगला भाग और इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बट्टे वाले प्रश्नों को डिस्काउंट ठीक है ना डिस्काउंट जैसे आप जाते हैं और दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है ठीक है ना छूट भारी छूट लीजिए 25 प्रतिशत प्लस 25 प्रतिशत पचास प्रतिशत प्लस 50 प्रतिशत तो इस प्रकार की जो छूटें होती हैं वो किस प्रकार से दी जाती हैं और उसी से संबंधित अगर सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है उन्हें तो मैं इसमें बहुत सरल तरीका होता है एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है आप उसको तुरंत सीख सीख जाएंगे जैसे मैं उसे बताऊंगा तो मैं कुछ प्रश्नों को लिख दूंगा एक साथ जिससे कि आप समझ सके कि वो सभी प्रश्न अलग अलग भाषा के होंगे लेकिन सभी का सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक ही होगा तो मैं सभी प्रश्नों को लिखकर उनका सॉल्यूशन इकट्ठा कराऊंगा जिससे कि आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक लाभ ले पाए तो प्रश्न कैसे होंगे मैं एक बार अब बता देता हूं हल्का सा तो प्रश्न कुछ ऐसे होंगे कि एक दुकानदार बीस प्रतिशत अपने खरीद पर जो खरीदा हुआ मूल्य है उस पर 20 प्रतिशत बढ़ाकर लिखता है अंकित करता है उस पर मार्क्ड प्राइस और फिर उस पर 10 प्रतिशत की छूट देता है तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है या फिर कोई दुकानदार 10 प्रतिशत जिस मूल्य में वो चीज खरीद के लाता है उस पर दस प्रतिशत बढ़ाता है और उस जो बढ़ा हुआ मूल्य है उस पर फिर से दस प्रतिशत बढ़ा देता है तो बताइए कि लास्ट में उसे कुल कितना प्रतिशत उसने अपने खरीदे हुए मूल्य पर रुपया बढ़ा दिया ठीक है ना कितने प्रतिशत बढ़ा दिया इस प्रकार के हमारे प्रश्न होंगे तो चलिए दोस्तों हम बेसिक चीजों को सीख लेते हैं आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में क्या क्या बेसिक चीजें देखिए हम क्रय मूल्य जानते हैं हम विक्रय मूल्य जानते हैं अब एक नई चीज आई है अंकित मूल्य ठीक है ना आज हम अंकित मूल्य सीखेंगे अंकित मूल्य क्या होता है प्राइस टैग आपने देखा होगा जब आप शर्ट लेने जाते हैं कोई भी चीज बाजार में लेने जाते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा होता है एमआरपी ठीक है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी लिखा होता है ना यही एमआरपी अंकित मूल्य है यानी कि अंकित का अर्थ क्या होता है छपा हुआ है ना तो कोई चीज कितनी अंकित है ठीक है ना तो वही उसका अंकित मूल्य है तो ये हो गया एमआरपी अब आप एक बात समझिए कि कोई चीज जो कंपनी बनाती है सपोज उसने बीस रुपए की बनाई और उस बीस रुपए के वो बीस रुपए की बेचती है उसे नहीं वो क्या करती है उस पर मूल्य बढ़ाती है और बढ़ाने का दोस्तों पच्चीस रुपए लिख देती है ठीक है उसके बाद वो चीज दुकानदार के पास जाती है दुकानदार उस पर रेट देखता है पच्चीस रुपए फिर दुकानदार आपको पच्चीस की देता है नहीं दुकानदार आपको क्या करता है कि छड़ी पच्चीस की आप इसको चौबीस की ले जाओ तो आपको लगता है क्या हुआ मुझे डिस्काउंट दे दिया गया है समझ में आ रही है ना बात जो चीज बीस की थी उस पर बीस की थी यानी कि उसका क्रय मूल्य है वस्तु का ठीक है ना क्रय मूल्य यानी कि वस्तु जब बनी है ये क्रय मूल्य वस्तु का उसका जब वो 25 की उस पर छाप दिए गए उस पर अंकित कर दिए गए तो ये उसका अंकित मूल्य हो जाता है पच्चीस रुपए ठीक है ना अब अंकित मूल्य होने के बाद ये क्या हुआ ग्राहक को पड़ा यानी कि पच्चीस में बेची नहीं गई है वो बेची चौबीस में गई है एक रुपया डिस्काउंट दिया गया तो छूट दी गई है तो ये क्या हो गया चौबीस रुपए जो है ये विक्रय मूल्य है उसका चौबीस में बेची गई इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है यहां पर छूट ये जो एक रुपया मिल रहा है वो क्या है छूट तो आप समझ पाए होंगे कि छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर जैसे किसी चीज का अंकित मूल्य तीस तीस रुपए है मान लीजिए और तीस रुपए की चीज पर मैं दस परसेंट का छूट दूं कितने की दस प्रतिशत की तो तीस क्या है उसका अंकित मूल्य ठीक है ना ये क्या है अंकित मूल्य अंकित मूल्य अगर तीस रुपए दस प्रतिशत कितना होता है तीस का तीन तो मैं इसको माइनस कर दूंगा छूट जो माइनस कर दूंगा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो तीस का निकालेंगे दस प्रतिशत ठीक है ना अंकित मूल्य का दस प्रतिशत तीन रुपए होता है तो तीन घटा दूंगा और सत्ताईस की चीज बेच दूंगा आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से किस तरीके से मैंने ये बेचा अब आगे बढ़ते हैं हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य और छूट ये चारों चीजों को हम समझ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं देखिए कई बार आपने देखा होगा कि आप शोरूम में जाते हैं और ऊपर ही लिखा होता है बड़े बड़े होर्डिंग में छूट छूट छूट पचास प्रतिशत पचास प्लस पचास प्रतिशत की छूट तो वो क्या होता है देखिए जैसे कोई चीज सौ रुपए की है क्योंकि पचास और पचास मिलकर तो जीरो हो गया फिर तो आपको फ्री में दे देनी चाहिए उस दुकानदार को क्या वो फ्री में देता है आपको नहीं देता ना तो बस ये देखिए जैसे सौ रुपए की चीज है किसी चीज का अंकित मूल्य सौ है क्या है अंकित मूल्य सौ रुपए ठीक है वो बोलेगा सौ रुपए पर पचास प्रतिशत की छूट तो भाई सौ का पचास प्रतिशत निकालो क्योंकि छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर ना के क्रय मूल्य पर लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है छूट अंकित मूल्य पर निकाल दी जाती है बार बार कह रहा हूं तो अंकित मूल्य सौ रुपए है प, आप पचास प्रतिशत की छूट दे दीजिए तो भाई पचास प्रतिशत सौ का यानी कि पचास रुपए हो गया तो पचास रुपए की छूट छूट पहली छूट पचास रुपए की तो आप इसमें से घटाएंगे अंकित मूल्य में से छूट को तो बचे आपके पचास रुपए यानी कि आप चीज कितने की है पचास की वहां दो बार लिखा हुआ है इस प्रकार से पचास प्रतिशत प्लस पचास प्रतिशत छूट तो ये पहली छूट हो गई तो माल बचा जो चीज है वो पचास रुपए की बची अब फिर से पचास प्रतिशत की छूट देनी है किस पर इस बचे हुए पर समझ में आ रही है ना बात इस बचे हुए पर पचास प्रतिशत की छूट होगी तो पचास का पचास प्रतिशत यानी कि आधा पच्चीस रुपए आपकी बार छूट कितनी है पच्चीस रुपए माइनस कर देंगे इसमें से तो बचे पच्चीस रुपए यानी कि जो चीज सौ की है वो आपको कितने की मिली पच्चीस रुपए की जो चीज सौ की है वो कितने की मिली पच्चीस रुपए की तो आपको कितने का फायदा हो गया पिछहत्तर रुपए का अगर मैं इसको प्रतिशत में कहूं तो कितना फायदा हो गया आपको पिछहत्तर की छूट मिल गई आपको सौ पर इंटू सौ इससे ये चला गया पिछहत्तर प्रतिशत अगर प्रतिशत में कहूं तो आपको प्रतिशत पिछहत्तर प्रतिशत की छूट मिली जबकि दो बार छूट कितनी थी एक बार पचास प्रतिशत और दूसरी बार पचास प्रतिशत यानी कि दो पचास पचास प्रतिशत की है मिलकर एकमात्र पचहत्तर प्रतिशत छूट के बराबर हो जाती हैं क्या कहा मैंने दो पचास पचास प्रतिशत की छूटें मिलकर पिचहत्तर प्रतिशत की इकलौती छूट के बराबर हो जाती हैं तो आपसे सवाल इसी प्रकार से पूछेगा कि बताइए एक दुकानदार दस प्रतिशत और प्लस दस प्रतिशत की छूट देता है तो बताइए कि वह कुल कितनी छूट देता है इस प्रकार से प्रश्न आएगा या फिर और भी प्रश्नों को हम देखेंगे तो 10 प्रतिशत प्लस दस प्रतिशत की छूट कितनी एकमात्र छूट के बराबर हो जाती है तो इसी तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले की सहायता लेंगे फॉर्मूला क्या है देखिए x plus y plus x into y upon hundred ठीक है ना चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूं ये सब चीजें तो आप समझ समझ ही गए होंगे इसको मैं बिगाड़ता हूं और यहां फॉर्मूला लिखता हूं जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए हाँ क्या है दोस्तों फॉर्मूला कि x plus y plus x into y upon hundred अब ये एक्स वाई क्या है देखिए एक्स वाई दो छूटे हैं जैसे उसने कहा 50 तो ये x की पहली वैल्यू है उसने कहा दूसरी बार 50 तो ये y की वैल्यू है ठीक है ना समझ पाए होंगे आप तो यहां फॉर्मूला लिख दीजिए कि 50 और देखिए छूट दे रहा है अच्छा एक चीज और बता दूंगा वो छूट दे रहा है तो छूट क्या होती है छूट दी जाती है मतलब घटाई जाती है छूट घटाई जाती है लाभ जोड़ा जाता है छूट घटाई जाती है तो आप माइनस में ये जो एक्स की वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी ठीक है ना माइनस और दूसरी बार भी माइनस यानी कि एक्स की वैल्यू भी है यहाँ माइनस का पचास और वाई की वैल्यू है माइनस का पचास ठीक है तो एक्स की वैल्यू रख दी वाई की वैल्यू रख दी प्लस लगा दिया अब देखिए माइनस का पचास इंटू माइनस का पचास अपॉन हंड्रेड माइनस माइनस क्या होगा प्लस ठीक है और माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे माइनस का हंड्रेड और ये माइनस माइनस प्लस और देखिए यहां से जीरो से जीरो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो और ये पच्चीस सौ में में से पच्चीस जाएंगे तो पिचहत्तर और माइनस आएगा यानी कि पिचहत्तर प्रतिशत माइनस चिन्ह का मतलब छूट दर्शा रहा है तो पचास पचास प्रतिशत की दो छूट है पिचहत्तर प्रतिशत की छूट के बराबर है यही हमने इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करके आपको दिखाया है देखिए दस दस प्रतिशत का रख के देखते हैं तो माइनस का दस एक्स की वैल्यू दूसरा भी माइनस का दस वाई की वैल्यू और क्या है मैंने प्लस माइनस दस गुणा माइनस दस बटे सौ इससे ये गया इससे ये गया और ये कितना हो गया माइनस का बीस और ये प्लस का एक तो ये माइनस का उन्नीस प्रतिशत ठीक है ना तो दस दस प्रतिशत की दो क्रमिक है दस दस प्रतिशत की दो क्रमिक है एकमात्र मात्र 19 प्रतिशत के छूट के बराबर हो जाती है इस प्रकार से समझ पाए होंगे आप तो ये जो फॉर्मूला ये हमारे बड़े काम का फॉर्मूला है इसमें और किस तरह के क्वेश्चन को हम इसमें जोड़ सकते हैं उन्हें भी हम आइए देख लेते हैं तो अगला प्रश्न इसमें जो हम जोड़ सकते हैं देखिए जैसे ये तो थी छूट की बात अगर वृद्धि की बात करें जैसे कि कोई व्यक्ति सौ रुपए की चीज लेके आया ठीक है और उसने दस प्रतिशत बढ़ा दिए उस पर सौ रुपए की लेके आया और उस पर दस प्रतिशत बढ़ा दिए मतलब 110 की चीज हो गई अब 110 में उसे संतुष्टि नहीं मिली उसने कहा मैं इसे और बढ़ा के बेचूंगा उसने फिर 10 प्रतिशत बढ़ा दिए इस पर यानी कि 110 का 10 प्रतिशत यानी कि ग्यारह रुपए बढ़ गए तो 110 में आप 11 जोड़ेंगे तो होगा एक सौ तो ये कितना हो गया इक्कीस प्रतिशत है ना सौ से कितना बढ़ गया ये इक्कीस प्रतिशत तो ये क्या हो गई मूल्य में वृद्धि हो गई दो क्रमिक वृद्धियां करी गई हैं कितने कितने की दस दस प्रतिशत की ये भी दस प्रतिशत की वृद्धि और एक और दस प्रतिशत की वृद्धि तो दो क्रमिक वृद्धियां दस दस प्रतिशत की कितनी एकमात्र वृद्धि के बराबर हो जाती है इक्कीस प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो जाती है इस चीज को भी आप इस फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं आइए समझते हैं कैसे एक्स की वैल्यू वृद्धि हो रही है छूट है तो माइनस क्योंकि कम हो रहा है वृद्धि है तो बढ़ रहा है मतलब प्लस तो एक्स की वैल्यू प्लस का दस वाई की वैल्यू भी प्लस का दस और एक्स इंटू वाई दोनों प्लस के हैं तो प्लस का हो जाएगा दस गुणा दस बटे सौ इससे ये गायब इससे ये गायब दस दस बीस और प्लस का एक बराबर इक्कीस यानी कि दो क्रमिक वृद्धियां दस दस प्रतिशत की मात्र इक्कीस प्रतिशत की वृद्धि के बराबर होती है ये होगी वृद्धि की बात छूट की बात करूं तो दो दस दस प्रतिशत की क्रमिक छूट है एकमात्र उन्नीस प्रतिशत की छूट के बराबर होती है ये होगी छूट की बात तो यहां 21 प्रतिशत वृद्धि में और 19 प्रतिशत छूट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले को लेकर आइए इस फॉर्मूले को लेकर हम और तीन चार सवाल देख लेते हैं जिससे कि आप अच्छे समझ पाए कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है तो आइए दोस्तों जो अभी भी हमने फॉर्मूले सीखा है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है ये सब चीज हम सीख चुके हैं उसके बाद हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एक ही तरीके से सॉल्व किए जाएंगे तो पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु की 10 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है तो क्या था फॉर्मूला में याद होगा x प्लस वाई और plus x into y upon hundred ठीक है यही हुआ करता था x plus y plus x y into upon hundred sorry upon hundred तो यहां लगाते हैं पहली x की वैल्यू 10 प्रतिशत है दूसरी x की वैल्यू भी सॉरी y की वैल्यू भी 10 प्रतिशत है और प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस ही आएगा x इंटू वाई यानी कि 10 इंटू दस ठीक है अपॉन हंड्रेड ये क्या हो जाएगा 10 और 10 20 पहले इसको काट लीजिए ये दोनों हो गया यहां एक रह गया 10 और 10 20 और एक ये इक्कीस यानी कि 10 प्रतिशत कोई दुकानदार 10 प्रतिशत अपने मूल्य को बढ़ाए फिर उसके बाद 10 प्रतिशत बढ़ाए या फिर वो इकट्ठा एक बार में इक्कीस प्रतिशत बढ़ा दे तो बराबर ही उसका मूल्य वृद्धि होगी एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज को सौ रख के मान लीजिए किसी चीज के मूल्य सौ है तो सौ से अगर आप दस प्रतिशत बढ़ाएंगे तो वस्तु का मूल्य हो जाता है एक सौ दस सौ का दस प्रतिशत दस रुपए तो सौ से एक सौ दस उसके बाद फिर से अगर आप दस पर दस प्रतिशत का इंक्रीमेंट करेंगे फिर से दस प्रतिशत बढ़ाएंगे तो एक सौ दस का दस प्रतिशत ग्यारह होता है तो एक सौ दस में आप ग्यारह और जोड़ दीजिए यानी कि एक सौ इक्कीस ठीक है ना एक सौ इक्कीस अब आप देख पा रहे होंगे कि सौ से एक सौ इक्कीस डायरेक्ट कितना बढ़ चुका है इक्कीस प्रतिशत सौ से एक सौ इक्कीस हो गया मतलब कितना बढ़ गया डायरेक्ट इक्कीस प्रतिशत तो यही सवाल है कि दस दस प्रतिशत को आप दो बार बढ़ाएं या फिर आप एक बार में इकट्ठा इक्कीस प्रतिशत बढ़ा दें बात बराबर है यही हमने सीखा था चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं बीस प्रतिशत तथा पंद्रह प्रतिशत क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा तो इस बार इस फॉर्मूला लगाएंगे तो पहली वैल्यू बीस है लेकिन बीस कैसी है बट्टा बट्टा बताया था ना मैंने माइनस है ना बट्टे का मतलब कम करना होता है तो माइनस लगा देंगे और दूसरा भी क्रमिक बट्टा है तो माइनस का बट्टा ठीक है और यहां क्या होगा minus minus minus minus minus plus हो जाएगा तो x की वैल्यू 20 और दूसरी वैल्यू 15 बट्टे 100 इससे ही हो जाएगा पांच बार और पांच से ये तीन कितना हो गया माइनस बीस और ये माइनस पैंतीस और प्लस का तीन माइनस का पैंतीस और प्लस का तीन यानी कि बत्तीस माइनस का बत्तीस माइनस क्या शो कर रहा है कि बत्तीस प्रतिशत की छूट दे वो इकट्ठा बट्टा दे समतुल्य बट्टा पूछ रहा है ना वो तो कितना दे बत्तीस प्रतिशत का दे चाहे तो बीस और पंद्रह का पहले बीस और फिर पंद्रह का दे दे या फिर इकट्ठा बत्तीस का दे दे बात बराबर ही पड़ेगी उस दुकानदार के लिए अगला प्रश्न है इसी पर कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से पच्चीस प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट देता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है तो आप देख सकते हैं पहले उसने क्या किया है पच्चीस प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया है यानी कि 25 प्रतिशत बढ़ाया गया है तो प्लस का लेंगे 25 तो 25 हुआ हमारा प्लस का उसके बाद दूसरी बात जो है दस प्रतिशत की वो छूट की बात है यानी कि कम करना है आपको तो आपको माइनस करना होगा और तीसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी प्लस आते हैं यहां पर एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की है तो दोनों का गुणा करेंगे तो किसकी बन जाएगी वैल्यू माइनस की यानी कि माइनस की पच्चीस इंटू दस बटे सौ इस जीरो से ये जाएगा ये 2.5 ठीक है ना 2.5 हो गया ये तो माइन पच्चीस माइनस दस पंद्रह बचा और माइनस पंद्रह में से माइनस कीजिए 2.5 यानी कि ढाई तो आपका बच जाएगा साढ़े बारह प्रतिशत तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ उसको तो उसको साढ़े बारह प्रतिशत का लाभ हुआ ठीक है ना समझ में आ गया होगा एक बार बढ़ोतरी थी तो प्लस का लिया दूसरी बार छूट है यानी कि कम है छूट माइनस किया गया है तो माइनस का दस लिया गया है और यहां पर अगर एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा अपॉन हंड्रेड तो आ गया आपका साढ़े बारह प्रतिशत सिंपल बात याद कर लीजिए दोनों अगर बढ़ोतरी हो रही है तो आपको यहां पर प्लस लेना है इस वाले में प्लस लेना है दोनों घट रहे हैं तो भी आपको प्लस ही लेना होता है ठीक है दोनों घट रहे हैं तो भी प्लस लेना होता है यहां पे दोनों बढ़ रहे हैं तो भी प्लस लेना होता है एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो फिर आपको माइनस लेना होता है ठीक है ना और ये वाली वैल्यूज ये वाली सिंपल अगर बढ़ रहा है तो प्लस बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस ठीक है घट रहा है तो माइनस तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में बिल्कुल भी चलिए अगला देखते हैं कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है अधिक ठीक है क्या बात होगी अधिक 20 प्रतिशत अधिक बस सवाल इस पर आपको सोच के तुरंत जो है लिख देना है बीस प्रतिशत प्लस का क्योंकि वृद्धि है तथा बेचने समय दस प्रतिशत का बट्टा दस प्रतिशत बट्टा यानी कि कमी तुरंत समझ जाइए माइनस का करना है आपको अब अगली मैंने क्या बताई कि अगर एक बढ़ता है और एक घटता है एक बढ़ता है यानी कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो क्या होगा उसको इस समय माइनस किया जाएगा क्या किया जाएगा माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बीस इंटू दस बटे सौ इस जीरो से ये गया इस वाले जीरो से ये गया दो रह गया बीस माइनस दस बीस माइनस दस दस होता है बीस में से दस गया दस और माइनस के दो माइनस के दो यानी कि आठ तो लास्ट में उसका लाभ प्रतिशत कितना है आठ प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया आठ प्रतिशत तो आप समझ पाए होंगे एक बार देख लेते हैं फिर से देखिए अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो आपको ये दोनों प्लस के लेने होंगे और ये भी प्लस का आएगा अगर दोनों घट रहे हैं तो आपको ये दोनों माइनस के लेने होंगे लेकिन ये प्लस का आएगा ठीक है ना क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है क्योंकि एक्स वाई का गुणा हो रहा है ना दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस हो जाएगा तीसरा केस यदि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो जो बढ़ रहा है वो प्लस जो घट रहा है वो माइनस जिसमें बट्टा दिया जा रहा है वो माइनस और जो ये वाली चीज है एक्स वाई वाली वो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है मतलब प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा माइनस होगा ठीक है ना माइनस सेम यही चीज यहां पर है बढ़ रहा है घट रहा है और यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस तो आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले का पूरा यूज की x plus y plus x y upon hundred ठीक है तो चलिए दोस्तों ये सारे प्रश्न अब आप जैसे ही आपको एग्जाम में देखेगा आप तुरंत ही चुटकियों में इसको विद इन टू सेकंड्स और थ्री सेकंड्स को तुरंत ही आप सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल ही अपने दोस्तों के साथ तुरंत इसे शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस तरह से बिल्कुल बेसिक से सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकें चलिए दोस्तों इसी साथ धन्यवाद